araw na to, isang napakasimple, ngunit uubod naman ng sarap na putahe ang lulutuin natin ngayon. Ito ang makatulong laway na bean sprouts in mushroom and sesame seeds. <laughs> Ginisang toge for short. siyang pinabahagihan sa... As you can see, ang highlight natin dito ay ang paggawa natin ng sarili nating toge o bean sprouts. Gumamit nga po pala tayo dito ng Jepo bean sprouter. Mabibili po ito sa mga kitchen store and supplies. Another exciting day has come. Panahon na para iluto natin ang ginawa nating toge. Thank you. Sesame seed tip number 1. Handaan lang po natin ang apoy pag magto toast tayo ng sesame seeds. At it will take only 2 minutes para gawin natin to. kabote eh, ay may natural na umami o linamnam kaya optional na lang maglagay ng MSG or seasoning dito. At isa pa, unti-unti ring i-release ng kamote ang kanyang mga natural juices habang nagluluto. Kaya, no need for extra water on this menu. And if you feel like heaven while cooking, the next thing will be more heavenly. Kakain na tayo! Let's go! ang mundo ay nababago at nabab... Shit! May umaga talaga ang mundo. Maraming mga katanungan na hindi natin basta-basta masasagot. Tulad ng, bakit hindi napupuno ang dagat? Bakit sobrang alat nito? O kaya naman eh, bakit yung dahon kulay green? Hindi na lang puti at lahat ng mga yan ay walang kinalaman sa gagawin natin ngayon dahil gagawa tayo ng Okay, ano na? Gawa tayo. Tapos inuulitin natin mamaya. Let's go!